bir voqea bor man shu hikoyani aytib bermoqchiman eski davrda qadimda bir hunarmand kishi hunarmand qo'l mehnati bilan tirikchilik qiladigan odam bir masjidga borsa bir u paytda hozirgiday ovoz kuchaytirgichlar yo'q minoraga chiqib odamlarni namozga chaqiradi masjidni qurilibdiyu minorasi yo'q ekan odamlarni chaqirish uchun ovozni uzoqqa yetkazish uchun imkoniyat yo'q to'xtab turib o'ziga o'zi aytdiki shu masjidga bir minora qurilsa juda yaxshi bo'lardi ko'pchilikka azon yetib borardi ko'pchilik eshitardi degan ma'noda o'zi orzu qildi orzu qildiyu o'yga borib o'ziga o'zi aytdi bugundan boshlab nafsim xohlagan narsalardan aksaridan tiyilaman dedi va bir xumcha yasadi uni nafsi xohlagan qimmat narsa yegisi keladi qimmat kiyim kiygisi keladi yaxshi taom iste'mol qilgisi keladi nima nafsi yaxshi narsalarni xohlaganida uni eng ozi bilan kifoyalantirib ortig'ini idishga solib yuraverdi xumchaga o'n yillar o'tgandan keyin xumchani ochib qarasa kattakon bir minoraga yetadigan pul yig'ilibdi shaharning qozisiga borib hazrati qozi mana shu falon masjidda minorasi yo'q ruxsat bersangiz mana shu masjidga minora qurib bersam dedi qozi savol bu taklif bilan kelgan odamning kiyimlariga qarab turib bu qanaqasi bu odamni o'zini kiyimi yaxshi bo'lmasa manga qara shu pulni qayerdan topding dedi bu katta pul ketadi minoraga degdi hunarmand aytdiki mana shu o'n yil oldin shu so'zni o'zimga berib qachon nafsim bir qimmat narsa istasa o'sha qimmatning eng oz miqdori bilan kifoyalanib ortig'ini xurmachaga solib yuraverdim bugun sanab ko'rsam shuncha pul yetibdi bir nimaga ruxsat berdi izn bo'lgandan keyin kattakon bir minora qurib bitildi uni puliga bitqizildi hunarmand minoraga qarab turib bir ajoyib gap aytgan yaxshiyam nafsimni shu masalada tiygan ekanman indamasam butun boshli bir minorani yutib yuborar ekanman a degan